что нам людям для счастья нужно Уютный домик, свое местечко Чтоб пахло вкусно, чтоб жили дружно Две половинки, два человечка Чтоб чай с вареньем в любимой кружке Горшки цветами, диван, два кресла и чтоб на кухне часы шкукускай И пусть кукуют так интересней Чтоб телевизор с большим экраном и на диване, укрывшись пледом И чтобы завтра не очень рано Поспать спокойно, пусть до обеда Чтоб полка книжек, коробка дисков Все то, что греет, напоминая Сидеть тихонько, так близко-близко Такое счастье, а там кто знает